უკვე სტრატეგიულ შეცდომას. კი ბატონო, ბატონ ივლიანეს მინდა ახლა ვკითხო. ბატონ ივლიანე, გესმით ჩემი ხმა? დიახ, დიახ. აა ჩვენ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ მთავრობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის, ზურაბ აბაშიძის მერე, ვთქვათ, წინაშე იმაზე ზურას დაუძახე ზურა ბაბაშიძეთ მოიხსენია ზურა ბაბაშიძის აა თქვათ ესე ციტატა სადაც მან თქვა რომ საქართველოს და რუსეთის საზღვარი არ არის მხოლოდ საქართველოს და რუსეთის საზღვარი არამედ ეს გარკვეულწილად არის საქართველოს თურქეთის რუსეთ რუსეთ თურქეთის და რუსეთ სამხეთის საზღვარი რაღაცა დესუვერენიზაციის ნიშნები შევამჩნიე ამ განცხადებას მე პირადად აქამდე მსგავსი განცხადებები მე მესმოდა აა რუსი ექსპერტების მხრიდან, რომელიც ვთქვათ, სომხეთში ჩადიოდნენ და არწმუნებდნენ ევრაზიული კავშირის უპირატესობაში. თქვენ როგორ შეაფასებდით ბატონ ზურაბის აი ამ განცხადებას? ფიქრობთ თუ არა რომ საქართველოს რუსეთის საზღვარი კიდევ რომელიმე სხვა ქვეყნის საზღვარიც არის? აა, ხალბატონ თამა, ვიდე ამ თემამდე მივიდოდე, აა აა ერთი დაკვირვება გამიჩნდა უკვე რაც ახლა გისმენთ და გიყურებთ თქვენ გადაცემას ქვია თეორემა მაგრამ თქვენ წაიყვანეთ ის როგორც აქსიომა ანუ დასაწყისში ბძანეთ რომ საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ სამი გზა გააჭერა რუსეთისკენ და მოდით ჩამოყვეთ აფხაზეთის მიმართულებით ზუსტად ისეთი მდგომარეობა როგორც იყო 1 წლის წინ 3 წლის წინ და 5 წლის წინ ანუ არაფერი სიახლე მიმართულებით არ მომხდარა აა რაც შეეხება საქართველოს სამხედრო გზას ლასის გამშვებ პუნქტს აა გაფათოებამდე ამოგახსენოთ მაგრამ იმდენი უბედოება დატრიალდა წელს დაიალის ხეობაში რომ ჯერჯერობით საუბარი არის რომ აღდგეს იმ მოცულობით რა მოცულობითაც იყო რაც შეეხება დაღესტან კახეთის გზას ჩვენ გვაქვს მონაცემები იმის თაობაზე რომ 83 კილომეტრიანი მონაკვეთია რუსეთის ტერიტორიაზე საზღვრამდე უნდა აშენდეს ამდენი ხიდი, ამდენი გვირაბი, ამდენი ფული უნდა დაიხარჯოს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მიჩნევა შეკითხვა, რამდენი ხიდი, რამდენი გვირაბი, რამდენი კილომეტრი უნდა აშენდეს საქართველოს მხრიდან. რომელმა კომპანიამ გამოიმარჯვა გზის მშენებლობის ტენდერში, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება გზის მშენებლობის თაობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აღმოჩნდება, რომ არც ერთ ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. იმიტომ რომ გადაწყვეტილება ამის თაობაზე ბუნებაში ასევე არ არსებობს. ამიტომ გამოდის, რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა იმაზე, რაც შეიძლება მოხდეს ან რაც შეიძლება არ მოხდეს. იქიდან გამომდინარე თუ საქართველოს ხელისუფლება რას დაინახავს მეტ მოგებას დაინახავს თუ მეტ რისკებს და საფრთხეებს დაინახავს ისტორიებიდანებით ერთი რაც მთქმინდა რომ მე დასაწყისშივე აქსიომად არ მომიხსენიებია რა საკვირველი არც ერთი პროექტი სამი გზა ახსენე და ინიციატივა ინიციატივა ხომ გაჩნდა ნამდვილად აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის ეს ინიციატივა მოდიოდა ბიზნა ივანიშვილისგან ნუ თავრობის პირველი პირველი პირისგან, როდესაც მოდის იდეა და ეს იდეა საჯარო ხდება, ალბათ ღირს ყურად, რომ ყურადღების მოვეკიდოთ. სწორია, მაგრამ იდეა ხოთ შესხმულია აი და მასზე შესაძლებელია საუბარი მხოლოდ თუ მეობიჩი. და ისაუბრავთ. ახლა რაც შეეხება აქ ერთ-ერთი კოლეგის განცხადებას, ეონული უშიშოების საბჭოს მდივნის თაობაზე მე მგონი კარგად აქვს ან მოსმენილი ან წაკითხული. იმიტომ საუბარი არის იქ საუბარი საერთოდ იმითი იწება რომ რუსეთი საქართველოს მიერ განიხილება როგორც ერთი დიდი საფრთხე. მაგრამ დღევანდელი ვითარება მართლა გვაგონებს აი ისეთ მდგომარეობას, შესაძაც სახლში უკვე ყავს დათვი და შენ ამბობს ამბობ აი საკმელი ხომ არავჭედო, იმიტომ რომ იქიდან შეიძლება შემოძვეს. აქ არის დათვი. ცხინვალში არის აფხაზეთში ორი სამხედრო ბაზა, თავისი ტანკებით, თავისი რაკეტებით, თავისი პერსონალით, შესაძლოა კიდევ ერთი ბაზა სამხედრში. აგერ შავი ზღვა იყო ნახსენები და გვაქვს პრაქტიკა 2008 წლის. ამიტომ თქმა იმის ეს გზა შენ შენდება თუ აშენდება, ან რუსეთის მხრიდან შენდება იმისთვის, რომ ტანკები გაატაროს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და ტანკები თურმე მხოლოდ მოასფალტებულ გზაზე დადიან და აი ხიოგზე, როდესაც ტანკი იმისთვის შეიქმნა, სწორედ მხი ხიოგზე იაოს, მე მგონი ეს უბრალოდ აეროპროფესიული საუბარი არის. რისკები არსებობს. გამოწვევები არსებობს, რისკები არსებობს, საფრთხეები და ეს საფრთხეები აუცილებლად აი აი ტანკებთან დაკავშირებული. შეიძლება გზაზე ტერორისტმაც, რადიკალმაც იმოზაოს, შეიძლება მოხდეს იდეების, ან თუ გნებავთ იდეოლოგიების, ასე ვთქვათ, ექსპორტი, რაც არანაკლებ სახიფათო არის და თეორიულად ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ იქ მეორე პანკის სიხეობის მსგავსი ვითარება ეს საფრთხეები ნამდვილად აუცილებლად ეს საფრთხეები იქნება შეფასებული სათანადოდ და ამის მიხედვით იქნება მიღებული აუცილებლად ეკითხავთ ისლამის რადიკალურ ისლამთან დაკავშირებულ საფრთხეებსაც რა თქმა საკურველია მაგრამ ახლა უბრალოდ მინდა ბემარკა გავაკეთო ვლადიმერ პუტინის სიტყვებია თვითონ რომ თქვა იმ გზაზე რაც არსებობს ტანკი კი გაივლის მაგრამ შემდეგ ეს გამოუსადეგარი გახდება ხდება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, მხოლოდ 30 კილომეტრია, სადაც დაგებულია ასფალტი, ამიტომ აუცილებელია დაიგოს ასფალტი იმისთვის, რომ ჯავშან ტექნიკამ თავისუფლად იმოძრაოს. ეს განცხადება, ჩემი ძლია რომ სინქრონიც მოგასმენინოთ, ვადიმერ პუტინმა გააკეთა 2008 წლის თებერვალში, როდესაც ის ვიზიტით იმყოფებოდა დაღესტანში. ეს ერთი, ანუ ეს ასფალტი ჩვენი ინტერპრეტაცია არ არის, ეს არის პუტინის ინტერპრეტაცია, პუტინს ასე ესმის და მეორე, თქვენ ამბობთ ახლა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე უკვე არსებობს დათვი და შესაბამისად სარკლის მიხურვით თქვათ ამ დათვს სარკლის მიხურვა აღარ არის ნერვიულობა აღარ არის საჭირო კი მაგრამ ჩვენ გვახსოვს 2008 წელი ზუსტადაც როდესაც როკის გვირაბიდან შემოვიდა რუსეთის რეგულარული არმია აგვისტოში მაგრამ და მათ ყავდათ აქ ეს რეგულარული არმია საქართველოს ტერიტორიაზე მაგრამ ამის მიუხედავად მათ ისარგებლეს ფსოუდან შემოსასვლელი შემოვიდნენ აფხაზეთიდან და და საქართველოსმა ჯარმა უკან დახევა დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც ყველა მიმართულებიდან შემოვიდა რუსეთის ჯარი. ჩვენ არ გვახსოვს არც ერთი შემთხვევა და ცოცხალი მაგალითი გვაქვს ამისი, როდესაც რუსეთმა არისარგებლა იმ გზებით, რომელიც მას იმ მომენტისთვის გააჩნდა საქართველოსში ჯავშან ტექნიკის შემოსაყვანად. რა გაძლევთ იმის ვთქვათ, იმაში დარწმუნების შესაძლებლობას, რომ მას უკვე აქვს აქ ამის შესაძლებლობა და ახალგზას ამის მისთვის არ გაიყვანს. ხომ უფრო იოლი ხდება მისთვის საქართველოს თქვა საქართველოსში ინტერვენცია სხვა თემებს რო თავი დავანებოთ, იგივე ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, სომხეთს და რუსეთს ერთმანეთთან აქვთ ხელშეკრულება, ODK რაც ქვია, მოკლედ ამ რაღაცა ურთიერთდახმარების შესახებ, სამხედრო დახმარების შესახებ, ირანში არ ვიცით როგორ აირევა სიტუაცია, ანუ ეს გზა რეალურად აი ჩემ მაგიდასაც თუ დახედავ, დაღესნე ყველაზე მოკლე გზაა, რომელიც სომხეთამდე მიდის და ყველაზე ხელსაყრელია ირანში გადასასვლელადაც. რატომ გამორიცხავთ რომ რუსეთს ეს სწორედ ტანკების სატარებლად ჭირდება? ისევ და ისევ გამოგიგეთ, ჯარი გვინდა მაშინ, რაღაც გვინდა. ისევ და ისევ გამოდის ხალბატონო თამაზო, თქვენ დაწუნებული ხართ იმაში რომ მე ვარ დაწუნებული და მე მგონი ჩემი ნალაპარაკებიდან ეს არანაირად <coughs> აი გამოდიოდა მე ამოდენიმე რისკი ჩამოვთვალე რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმ გზასთან თუკი ის აშენდება. თუკი ის აშენდება არა მხოლოდ რუსული მხრიდან, არამედ თუკი ქართულ საქართველოს მხრიდან ექნება <clears throat> მას გაგზელება შემიძლია გავაგზელო რისკების ჩამოთვლა. მაგრამ ვიმეორებ იმ ვითარებაში, როდესაც ორი სამხედრო ბაზა იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, როდესაც როკის გვირაბს აკონტროლებს რუსეთი და სხვათა შორის ამ გვიაბის რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია მიმდინარეობს, შესაძაც არსებობს შავი ზღვის სანაპირო, შესაძაც არსებობს რუსეთის სამხედრო ბაზა გიუმრიში და შესაძაც არსებობს ჰაერში ის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ ვიცით როგორი მდგომარეობაა და 2008 წელს ჩვენ ასე ვთქვათ ვიწნიეთ. დისბალანსის <clears throat> პარიტეტის არასერობის ასე თქვა შედეგი, ნუ ვიტყვით რომ ის გზა არის სწორედ მომაკვდინებელი საფრთხის მატარებელი საქართველოს. ვიმეორებ, მასთან დაკავშირებული არის რისკები, ნაწილი ამ რისკების <clears throat> მე ჩამოთვალე, ნაწილი მიუჩვენია ასე თქვა რომ არ ახსენო ახლა და ვთქვი რომ ეს ყველაფერი იქნება აწონილ დაწონილი, იქნება მიღებული გონივრული გადაწყვეტილება ისეთი რომელიც შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და საქართველოს უშიშოების საკითხს. სხვა გადაწყვეტილებას მე აქ ასე ვთქვათ ვეუხედავ. რომ დავაზუსტოთ ეკონომიკურ ასპექტებზე ვილაპარაკოთ. ეკონომიკურ ასპექტებზეც ეკითხავთ, მოდით რადიკალური ისლამის საფრთხე რადგან ახსენეთ, აი ესეც ამოვწუროთ და დავაზუსტებ ბარემ ან საქართველოს ხელისუფლებას გადაწყვეტილება ჯერ იმასთან დაკავშირებით გააგრძელებს თუ არა საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ დაწყებული გზის მშენებლობას, გულისხმობ დაღესტანი კახეთის გზას, ჯერ არ აქვს არა აქვს კი ბატონო დიდი მადლობა ახლა გადავიდეთ რადიკალური ისლამის საფრთხეს და ჩვენ ხედავთ რა ხდება სირიაში რა ხდება ერაყში ისიც ვიცით რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მეომრები აანონსებენ რაღაც მოვლენების განვითარებას ჩრდილოეთ კავკასიაში ვიცით ისიც რომ სადღაც ასამდე საქართველოს მოქალაქე იბრძვის მათ რიგებში გაცილებით მაღალი არის ხი რამდენიმე ასეული აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან ხოლო ჩრდილოეთ კავკასიიდან 1000 თუ 1000-ზე მეტია კიდევ ამ ჯიჰადისტებს ტურისტების რაოდენობა თელი მსოფლიო შიშობს რომ ეს ხალხი როდესაც სამშობლოში დაბრუნდება შეიძლება იქცეს სერიოზულ საფრთხედ და თავის ტკივილად მასპინძელი ქვეყნებისთვის და მასპინძელი რეგიონებისთვის ამ შემთხვევაში ამ საფრთხის გათვალისწინებით რამდენადა მიზანშეწონილი გზის გაყვანა ფეთქებაცაშიში ტერიტორიებიდან საქართველოსმდე მით უმეტეს გვაქვს ლაფანყურის შემთხვევა, გვაქვს მანამდე პანკისის შემთხვევა, როდესაც ვიბომბებოდით რუსეთის მიერ სწორედ ამ მოტივით, რომ ჩვენ ტერორისტების თავშესაფარი ვართ. ჩემთან არის შეკითხვა? კი, კი, თქვენ შეკითხავთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, საფრთხეა. ერთ მნიშვნელოვნად ჩვენ უკვე გვაქვს ამ და სხვა თვალსაზრისით პანკი პანკისის პრობლემა. და ეს პრობლემა ჩვენ ორი კუთხით შეგვიძლია დავინახოთ. პირველი ეს არის ჩვენი ტერიტორიიდან და შესაძლოა ჩრდილო კავკასიიდანაც პანკისის ხეობის გავლით, მე საქართველოს გავლით და თურქეთის გავლით, აი ამ ახალგაზრდა რადიკალების მოხვედრა ისლამური სახელმწიფოს საბრძოლო ქვედანაყოფებში, მოგეხსენებათ საქართველოსა და თურქეთს შორის უვიზო რეჟიმი არის და ამ ტერიტორიის <coughs> ორივე ქვეყნის ტერიტორიის გავლა პრაქტიკულად შეუფერხებლად ხდება, როგორი ხდება მე მათი გადასვლა თურქეთის საზღვარზე არ ვიცი, ეს თურქეთის პრობლემა არის და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება ასე ვთქვათ მიხედვა სხვა თვალეფერი ჰუმანიტარული ასე ვთქვათ მოტივები ჩვენ ჩვენი ახალგაზრდობა უნდა დაიცვათ იმ უბედურებისგან, რასაც წარმოადგენს ფუნდამენტალიზმი და <clears throat> ისლამური რადიკალიზმი და ის, რასაც წარმოადგენს დღეს ისლამური სახელმწიფო. მეორე პრობლემაც თქვენ სამართლიანად ახსენეთ, მათ <clears throat> მათი სამშობლოში დაბრუნების პრობლემა, რომელიც მძიმე არის. პრობლემა და მისი გადაწყვეტის გზა ერთი და საფრანგეთში, საიდანაც ათასეულობით ბოევიკი იბზვის ახლა ისლამის ისლამური სახელმწიფოს მხარეზე. მეცაც გეტყვით, თქვა ბრიტანეთში მათელ კოალიციაში განხეთქილებაც კი მოხდა იმის გამო თუ რა გზას გახოლოდნენ. ამიტომ აქ საჭიროა ის თანამშრომლობა ჩვენ მოკავშირეებთან, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ევროპელ და ნატოელ მოკავშირეებთან ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა და ერთობლივი ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, პაკეტში გადაწყვეტილებების მიღება და შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა. რა თქმა უნდა, დაუშვებელია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე აქეთ იქით მოძეობდნენ აი ამ იდეოლოგიით და აი ამ მხოლოდ იდეოლოგიით, არამედ იარაღით აღჭურვილი ადამიანები. კი ბატონო